Сочи, 105-й, взлет. 1, 105. Дайте курс на ближайшую цель. 105. 106. Цели не обнаружено. Сто пятый, сто шестой. Обнаружена цель. Ноль шесть пять. Удаление восемнадцать на одиннадцать тысяч. Сближа 105, 106. Обнаружена цель 080. Удаление 11 на 7000. Сближаетесь. Сто пятый, сто шестой. Цель рядом. 106, 105. Дайте курс на ближайшую цель. 105, 106. Обнаружена цель. 2, 9, 8. Удаление 8 на 3000. Рад 105, 106. Обнаружена цель. 1, 1, 3. Удаление 24 на 6000. сближайтесь Переведи в набор. Переведи в набор. Переведи в набор. 105. 106. Цель рядом.